viene más güey, viene más güey, cara la vida. είσαι μόχα μιάμι Είσαι πήγαν το μόχα μιάλι Είναι ο τεραπέ και σμιγάλι haciendo music Ahora le tiro billetes en la cara del chico estaba cocinando jara Ahora facturo con la cosa clara Número uno en este juego Todo lo mío a ti fuego Mi puta saita lo que soy yo Cuidado que no saquen los palestinos Yo soy cuál es mi destino Todo lo defino No tengo otro camino No cambio de ánimo A todo me animo No soy anime Estamos rompiendo los Ya Estamos rompiendo los and I gotta like shit working.